行ってやるよえあ京くんおはようございます温泉俺も行ってやるよ俺はお返しなんざ用意してねえからな代わりにクソ行き我慢して行ってやるってんだよ別に俺がいなくてもおめえはいいかもしれねえけどな ざいます嬉しいですありがとうございますお前お前って本当しょうがねえな今日が朝からモエモエしてる、してねえよ何事おはようございますくんが一緒に温泉に来てくださるそうなんですえ ごまかすんなまあ仕方ないか温泉楽しみねはい